Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction. Heute machen wir ein Reaction-Video zu vier Künstlern aus mhm. vier verschiedenen Ländern. Mm, das wird ein mega special. Ich kann euch schon mal sagen, das wird sehr interessant. Wir haben Saimo aus Kasachstan, Theodora aus Serbien, haben wir ja vorhin abgecheckt. Ja. Und Taina, Albanien. Lele Pons, oh ich denke genau. mal aus. Aus Amerika. Also ist äh, Lateinamerika. Ah, okay. Ja. interessant. Mhm. Äh, Sollen wir anfangen? Ja, fangen wir direkt an, Junge. Saimos Thumbnail war richtig interessant. Richtig ja, heiß. Richtig ja. Oh, also ja. Oh. oh sieht asiatisch aus. Uh. uh. Sie sieht, aus, wie so ein Yakuza, so diese uh. Mafia. Ja, ja. Uh. Benjamin. Das erinnert mich an Age of ja, ja. Benjamins. Wenn ihr das noch nicht abgecheckt habt, checkt das ab. das ist schon mal so richtig so. Yeah. Das hat mich gerade richtig an Nicki Minaj. Ja. Mit den Locken. Ne? Ja, ne? Die hat eine, ey, wirklich so sexy Stimme. Und alle Männer arbeiten für sie. Ja. Also ich würde auch gerne für sie arbeiten. Ja. Boah, schau mal wie. Oh. Sie ist, sie ist Big Mama. Big Mama. Yeah. yeah. Mm, das heißt, sie haben diese Motorrad. <laughs> sieht geil aus, finde ich. Ja. Das hier. Wo ist das? Was ist das? das? Sieht geil aus. Also bei den Kulissen merkt man schon, sie will als krasse Frau rüberkommen. Ja. Du bist der Boss. Ist sie auch. Ja. Und der Song ist schon. Oh. <laughs> Das sieht geil aus. Oh Und ihr Badeanzug, oh mein Gott. Ja. Ich finde halt ihr, ihr Gesichtsschmuck, kann man dazu Gesichtsschmuck ja. sagen? Das Nasenpiercing? Oder äh, Nasenring? Nein, dieses was, diese Maske da, was sie auch so, hatte. Oh, ja. ja. Das macht sie so mysteriös. Die Hat auch eine richtig krasse. Oh, diese Szene. Ah, die hat uns einfach weggehauen. Hm. Ey, wirklich, sie hat eine, die hat, die hat eine geile Stimme, so. Das ist so richtig so Trinksmucke. So eine Geldscheinmaschine habe ich zu Hause auch, die Supreme da. Ja. So, das Geld flattert. Oha. Ja. Das sieht richtig aus so. Also das sieht kann man echt beim Training pumpen. <laughs> Wieder diese Licht. Ja. Auch Licht. Ja, die sind in. Ja, Mann. Ey, die Ohrringe sind verstanden, ne? Also Auf Grönisch. Oh. Der hat mir die Mittelfinger gezeigt. Die Tattoo, ey. Und das war das ganze Gesamtbild, ja. so, ne? Richtig krass. Ja, Outfit auch. Ja. Also das hat mich jetzt wirklich so eingefangen, so. Okay, es war nicht viele verschiedene Szenen, aber die Szenen wurden halt gut eingefangen. So, jetzt kommen wir zu Theodora. Das sieht aus wie diese Dinge, genau. Apple-Dings, ne? Diese Hintergrund. Ja, etwas. Wir haben ja vorhin Theodora und Sphere angeschaut. Knockout. Okay, das jetzt. schon gut. Ey. Oh, jetzt hat sich hier sogar. Porsche. Uh. <laughs> diese Roller. Oh. Geht auch, da kannst du, die ganze du direkt mitmachen. Ja, das ist direkt so. Alles in. Diese ja. E-Roller sind sich schon in geworden. Ja. Hey, hey, hey, hey. Das sind die Roller von Apache. Ey, die Farben ändern sich hier auch wieder, ne? Wie beim ja. anderen Video. Ja, stimmt. Aber das sieht voll geil aus mit diesen geflochtenen Haaren und dann ja. Mundschutz da. Mhm. Uff. Sieht so heiß aus dieser. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht falsch rüberkommen, aber sie hat einen sehr geilen Knackarsch. Oh, das, das, das muss ich schon sagen. Da ist aber auch einiges los im. Jetzt hat mich gerade an Ariana Grande. Ja. ja. Side to side. Ja. Oh, die sah auch geil aus, diese mm. weißen Warum sind nie solche Weiber im Fitnessstudio? ich glaube, du gehst einfach ins falsche, falsche Ja, ins falsche Oder zur falschen Uhrzeit. Ja. Aber ich weiß nicht, die Effekte sind irgendwie äh, nicht so. Es sieht eher wie so Low-Budget-Effekte low aus. Das also ist ein Video. Also meine Meinung, ich weiß nicht. Naja, so. So. Aber ist trotzdem geil. Egal was für ein Budget, so weißt du, ich meine, allein schon diese Mädchenreichen, so weißt du, und dieses ja. Video aufzupimmen und so. Ja, zum Beispiel dir ist wo, das geht irgendwie nicht so. Aber ist Absicht wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die sich äh, Test, Test, Test, Test. Künstler dabei denken, aber es ist trotzdem sehr gut gemacht. Knockout. Ich habe das ganze Geld ist Test. nur Knockout gemacht. Ja. <laughs> Obwohl die hat noch ein Lied rausgemacht, Kairo. Mhm. Aber Knockout und das ist am meisten klicktesten bis jetzt. Ja. War aber auch nice. Mhm. Bei dem kann ich schon mal sagen, das hat mich am Anfang gecatcht, aber irgendwie ist dann irgendwie so immer ein bisschen weiter runtergegangen. Beim ersten ne, war es ja andersrum. Oh. Anfangs war okay, danach so. Stein nach oben. Jetzt kommt Tainer. Da, da erwarte ich nur... Ich habe so eine hohe Erwartung bei Tainer. So. Oh ich auch, die ist da oben. Ja, da, <laughs> da, um den Universum. es fängt schon mal richtig geil an. Ah. Schon allein der Anfang, die Stimme so. Ihre geile Stimme. Ich glaube, es ist samstags und sie ist feiern. Ja. Die Kleid ist auch sehr geil. Ja. Sie ist auch hübsch, ey. Ihr wird alles stimmen, was sie anzieht. Ja. Alles kannst knapp. Auch, ja. ja. Bei dem Song kannst du auch direkt am Anfang mitmachen, mittanzen. Oh, oh, oh, oh. oh. Mhm. Alter, wow. Boah. Ey, der hat eine krasse Stimme. Okay. Das, das ist echt gut in Szene gesetzt. Guck Musik, ja. Die haben ja auch schon so viel Reactions zu China gemacht. Ja. Bye Bye, Caliente, mm. Aye. Die ist schon krass. Und sie hat heute hier männliche Helfer. Ja. Aber die passen auch so zu Musikdings. Ne? Ja. Aber von dem Typen hätte ich nicht erwartet, dass er so singt. So. Ja. Denn äh, Oh, das ist geil. Das ist also richtig geile Partymusik. Mir gefällt der Hintergrund, der die Farbe immer ändert so. Ja. Ich glaube, diese ähm, wackel dein Arsch so. Rechts mhm. links so. Germania, äh, Digga. Äh, da irgendwas Deutschland. So, das ist echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch anhören würde. Ja. Ich, ich fand eher Tiners Part ja. viel mir mehr. Ja. Das wurde irgendwie zu lang in Länge gezogen, finde ich jetzt. Ja. Aber es ist trotzdem, also man kann, also wie gesagt, auf Partys ja. sowas wäre es okay. Da kann man. Aber mir fehlt da keiner. Etwas, ne? <laughs> Mir fehlt keiner. Ja. Sie sollen mehr Zeit so. Ach. Deiner. Oh, ich habe hab wieder gewartet, dass sie wieder Deiner singt, aber geil. leider. Aber mein Favorit ist bis jetzt. Das erste? Simon. Erste, äh, ja. Aber ich, Lil Pons macht auch gute Musik. Lil Pons. Ich muss sagen, ich kann, kenne die gar nicht. Ja, nicht? Sie hat Aber früher, äh, war sie eher in der Comedy-Schiene. Sie ist so hübsch. Ja, sie ist mega hübsch. Sie hat auch so eine krasse Stimme. Ja. Habt ihr gesehen? Ja, hab ich gesehen. Aber ah, das haben die anderen auch gemacht, mit ja. Zeit. Wenn ihr sowas auf der Straße sehen solltet, wie ein Mann so eine Frau schlägt oder Gewalt anwendet, dann schlägt er einfach zusammen. Ja. Ah. Wartet gar nicht erst auf die Polizei. Ich erlaub's euch. Das war cool. Ja, das ist echt cool. Oh. Sowas ist halt immer richtiger, wenn irgendeine Story dahinter ist. Ja, und dann. Vor allem auch noch ein Musikvideo. Und dann auch getanzt. Ja. Ja, sie kann auch sehr gut tanzen. Ja, das sagst du mir zu, zu spät. Ja, das habe ich, das hab ich schon selber gesehen. <laughs> ja. hätte aber auch nie erwartet, dass sie so gut ist. Das erste, den ersten Song, den ich gehört habe, ich hätte auch nie erwartet, dass sie so gut ist. Ja. So, ich war wirklich positiv überrascht von ihr. Die brechen irgendwo ein. Mhm. Oh. Hast bei ihrem Ex? Vom Video her, von allem, finde ich jetzt eigentlich das am, am besten. Weil es eine Story hat, ne? Ja. Also, und viel passiert. Ja, ja passiert halt sehr viel. Und bei den anderen waren halt, waren halt oh. nur ein paar Szenen. Die Gangster. Ja. ja. Ah. Ach so, nein, sie rettet, glaube ich, die Freundin oder so. Ach, doch. Ihr Style uh, ist auch sehr geil, die Hose. Ja. Pette Pala. Ich glaube, das ist eine Beleidigung. Ja. Kann sein. Oder so auf Wiedersehen. Mhm. Du Arschloch. Na? Mhm. Jetzt haben wir vier. Ja. Ähm, mein Videos. erster Platz sage ich äh, Lelepons. Mhm. Weil ich fand sie stimmlich gut und auch von Story her, vom Musikvideo auch sehr geil. Mhm. Ich, kann, ich, ich muss eigentlich nichts bemängeln. Mhm. Dann beim zweiten Teil würde ich sagen, ich weiß nicht. Deswegen, ich tendiere so zwischen äh, Simon und äh, Tainer. Aber bei Tyner finde ich, so es wurde, ich weiß nicht, irgendwie gestreckt. Also ich weiß irgendwie, ich will nichts gegen die anderen beiden sagen, aber ich fand die irgendwie nicht so, für mich nicht so, soll ich sagen, einfangend. So. Okay. Ich fand es irgendwie hat langweilig nach der Zeit. Okay. Tanja war top, Ich bin noch ein Fan von ihr. Aber ich würde trotzdem sagen, hat Gesamtpaket, würde ich äh, Simo sagen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Simo. Mhm. Weil es hat mich schon direkt gepackt, so von der von ihrer Art. Ja, äh, Simo, dann Taina und dann Theodora, würde ich sagen. Okay, was sagst du damit? Also ich würde sagen Theodora, weil die ganzen Tanzchoreografien so haben mir viel mehr gefallen und dieses ganze bunte, dieses mit diesen Neon-Sachen mhm. so. Und dann, also Lellepons und Taina würde ich auf Platz 2 machen, weil ich fand beide ganz gut, nur bei Taina halt wieder Tik ja auch schon gesagt hat, fand ich, dass die haben das zu in die Länge gezogen und ich will jetzt auch nichts gegen die Jungs sagen, die können auch gut singen, aber ich hätte viel mehr von Tainer erwartet. Deswegen, ja. Man muss auch und das sagen, ist auch ein sagen, Kollabo, deswegen, ja. also ist auch in Ordnung. Simon, ja. Also ihr Video war auch genauso gut wie die anderen, nur halt, ich fand die anderen so, weiß nicht, das war viel mehr was für mich. Mhm. Aber sonst sind alle gut, also keins von denen ist schlecht. Gut, ähm, ich bin ehrlich gesagt unsicher, ich weiß nicht, wen ich als ersten Platz nehmen werde, aber ich weiß, Time ist leider mein letzter Platz, mhm. weil vom Song her und Video her fehlte mir was. Also am Anfang war es gut, fand ja. ich, wo die am Tanzen <laughs> Ja, wo die dran war. Ja, <laughs> wo, <laughs> wo die ja. dran war, genau. Also ich sag mal, ist, du hast schon recht, es ist ein krasser Unterschied zu Bye Bye und dem. Ja, definitiv. Okay, da hat sie halt auch mehr, mehr Screen-Time, ja, mehr Gesang klar. halt, ne? Ist halt dann so. Ja, hier. Das ist halt das Problem mit Kollabos, so was soll man da machen. Ja. Also ich fand die jetzt nicht so besonders deswegen. Mhm. Ähm, gut, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Den ersten Theodoras Lied fand ich jetzt etwas schwächer als Knockout, aber das Video fand ich trotzdem noch gut. Mhm. Seymour, das Video fand ich schön. Geil. Ja. <laughs> Das Lied war auch nice. Mhm. Pons hat mich überrascht. Das Video und Song. Was würde ich sagen, oder? Von Bewertung her. Äh, ich weiß Oder halt hast du noch zu sagen? Ich weiß nicht, wen ich als ersten Platz nehme. Okay. Also als ersten Platz würde ich sagen, wir nehmen einfach unser Maskottchen, Olaf. Ja, <laughs> Olaf entscheidet. Olaf entscheidet. Mhm. Olaf, was sagst du? Also, sag ich mal so. Ich würde es so ja, machen. Finde ich auch. Olaf sagt Theodora. Oder Lillipond. <laughs> ähm, ich würde es so machen. Ich habe Lillipond zum Beispiel nichts auszusetzen. Ich nehme erster Platz. Mhm. Zweiter Platz äh, Seymour und Theodora dritter Platz. Aber ich muss sagen, Seymour und Theodorus auf gleiche Linie so. Mhm. Gleiche Ebene. Okay. Gut. Aber war echt nice Videos, muss ich mhm. sagen. Mhm. War ja. echt interessant. Und jetzt neue Entdeckungen gemacht, wie Lelepons zum Beispiel ja. und Seymour. Hallo. Genau. Also es war nochmal Top-Favoriten. <laughs> ja, war schön. Ja, war echt gut. Sagt ja. uns gerne mal, äh, wen ihr mochtet am meisten. Mhm. Und vergisst nicht ein Like da zu lassen und zu abonnieren. Also wir geben uns wirklich Mühe bei den Videos. Wir haben jetzt schon gleich 1 Uhr und wir sitzen immer noch hier ja. dran und das nur für euch. Ja, nur genau. für euch. Also wir tun äh, sehr, sehr viel Fokus. Schaut euch die Werbung auch noch an. <laughs> ja, genau. Ich muss ja irgendwie alles hier finanzieren. <laughs> die beiden sind auch nicht günstig. Ja. ja. Er bestellt uns zumindest Essen. Ja. Also ich Essen. bin, also ich kann schon mal sagen, ich bin, ich <laughs> bin ein teurer Mensch. Ich danke dir dafür. Es geht alles auf deinen Nacken. Dankeschön. Wirklich, Dankeschön, mein Freund. Okay, okay. Äh, das war's dann für das Video, würde ich sagen. Und wir, wir, sehen uns tschüss. das nächste Mal. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. bye. <laughs> bye.